presented by Open Music. ¡Gracias!

चोली के फरले बारे कचरी के उग digital recording studio Moniari was presented by Open Music. लगातारू सफाई राशन के परी आइल बारू नाचे बबी जिला सीता बढ़ी लगता रुता पाइंदा राशन के पड़ी चुमला हम तू हजार में कर पला नया जुरा तुम में मुंह में की में कर पला नया जुरा तुम में मुंह में की में कहला बतिया सारा परतिया कदल जानी मोर साथ में पर पाला यही रहा तुमने मुंह में ले दू की हाथ में कर

के कर ढोरी के पूजा खा के मकई के भूजा कर ढोरी के पूजा भूजा कर ढोरी एक पूजा खा के मकई के भूजा कर ढोरी एक पूजा दोनों छुके हाथ जोड़े दोनों छुके हाथ जोड़े काम न करे दूजा दूजा दूजा हो काम न करे दूजा खा के मकई के भूजा कर ढोरी एक पूजा खा के मकई के भूजा कर ढोरी एक पूजा अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा हिला हिला के दीदी जबरदस्ती छे ना खिला प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक तुम बाढ़ की तरह से प्यार करो प्यार करो कितना प्यार हमें एहसास दिला दो तुम करते हो कितना प्यार दिल खोल के जान बता दो इमजनुआ को एक बार करो हम बिहार की तरह डूब जाएंगे तुम बाढ़ की तरह हमसे प्यार करो हम बिहार की तरह डूब जाएंगे तुम बाढ़ की तरह प्यार करो प्यार करो बिहार की तरह डूब जाएंगे हमके बता दो तो नीचे खा दो न हो खता टेंशन जोनी सतहबा हो ओरा में आहबा हो साथी के छाती से राती पीता हो हम के देह जा न करे जा काहे मरे लुए सटाए तो चोटी देखा के की दबा के और तो बारू ये समाहिए तो तुझे कभी न भूल पाएंगे तुम बाद बार हाँ, हाँ, बाढ़ की तरह हमसे प्यार करो हम बिहार की तरह डूब जाएंगे तुम बाढ़ की तरह हमसे प्यार करो हम बिहार की तरह बनिए जहना हो तोहर दीवाना हो तू बारू कलम तो हम हो पाना हो बनिए जहना हो तोहर दीवाना हो तू बारू कलम तो हम हो पाना जब सुनी हिल सूरत के अहबे खबरी सुनाइब बारूद के तना सुनर रनिया रवि से जाके बताइब से मजा खूब पाएंगे तुम बार बार तुम बार की तरह हमसे प्यार करो हम बिहार की तरह डूब जाएंगे तुम बार की तरह हमसे प्यार करो बिहार की तरह डूब जाएंगे अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा